eyo eyo eyo is Vatin Veglo ohamba no-Explero Camino this time ku-episode 2 senza u-B yabo um let's draft phansi u-B wethu siwenzayo ya uh, le isithombe lezi wallpaper le ngiyifake la ngikubuza kudala back 2004 or 6 yeah eh kwakunomuntu kuthiwa uzola 7 ezinibona la uzola 7 Tuesday is 30 pm on SABC 1 yabo so bambiza iconic eh, but mina eh, udlala i big role empilweni yami yabo even though singazi mithe simithani yeah singachitha isikhathi netori ah senza u B kulo B lo into esiyenzayo siyaku-create i-log about u-b if nekhampani eqala ngo-b ungayithatha le log uyisebenzise uyidownloade um udlale ngayo ushintsho color but thina sustika ku-solid colors yabo solid color cause u-black ya mm, asivuleni i-adobe illustrator yabo adobe illustrator iyona lesosebenza ngayo yeah silinde nivuleke sihlale phezu komsebenzi yabo or sithi create uh ah, thina sisebenza ngo-1000 pound by 600 pound yabo it's a landscape uh, ah, kalamude CMK yashintsha to RGB kuwena since kuyi-solid colors no-need ushintshe ku-RGB because CMYK ukhona u-black everywhere ukhona u-black and i-resolution high obvious yabo ungasasibhalanga hmm, hayi esiyi-create-ang idocument esigama lakhona cause eh, since sidila ngo-b uh, ah, yeah. asiqale ngale logo le yabo ethanda ukuthi oh let's open kancane uh, let's control r then sidobene something kanje base la asidobene line noma ba u7 So uh, let's see that snap to the grill here asiwudelete nongena wakhona siqale kabusha kumele ithi snap to ingalokhu sizuma sizuma into engayazi yabo mm, right ah, sidonseni irula lethu la sorry yeah yabo perfect yona into esiyifunayo le anyway umsebenzi wethu ube nethi yabo even though si freestyling yona eh geometrical logo but Eh, it seems like a geometrical because the, that's one two three four five six seven seven yeah yeah i think seven but if we says a mistake so suck me line after when icycle yethu sipresse la until ifike la yabo let's choose black as antique white rotate yeah presentation esifuna siyibeke la siyilethe la siyibuyise ize la press i choose kanje then uh, right yeah siduplicate la if you duplicate press alt yabo yeah okay yeah sekhokhile enye iclient lethu le iloyal so likhose ukukhokha selikhokhile manje sesibuye attend courses busy nevideo la yes into esidubayo yile then highlighta konke sisa align no sorry asipresse lokhu sipresse la sipresse la as align ya ku aligned ngendlela esifunayo then manje ah sidoba i rectangle yethu eh sipressa la and then noma ungaphuma nje uline yabo asiwenze uphume overlap because kuzoba easy uma susa wonke lama negative side yabo eh, la enye la yabo eyicefe le abantu ababangumsindo yabo sorry ngale msindo semnyango uh, yeah yeah all right right but lo kumele no sorry kumele ube la kanje lawo reason why eh iphathi esidingayo ukuyisusi ile yabo so mse kanje sihighlighta konke siza la siyaminaza esingakudingi ezilokhu singakudingi siyakuminaza even lokhu asikudingi siyakuminaza into ezosala yile ekuyiyona manje ya but asisuse lokhu asikudingi yes ya into ethi kanje eh sasibona line lokho khona la isenta I'm not sure eh, let's pack ya sisuse lo line eh, why let's unseek asibuyise okay asiphinde simayinaze konke sibone yes ngesilokhu sifuna suse la suse la okay bese simayinaza lokhu samdelete i think manje yonke into i-right uh before si sisethe kahle hide day yethu simayinaze ama guide ethu kusale nento ekanje into yethu esele iyona le alright uh, khona imistake ekhona nosisi mistake nje just nje uh, simayinaze la why why not sayinaze konke siphinde simayinaze yona la kwethu yokuqala eh siyipheni igama ke sithini eh sithini balu balloons double l nom double o oh, balloons okay zoome eh, okay asintsheni asizama ukubheka ifonti e-right is this one yeah there i think you're right okay so there is a demo yeah but it's not like an original one or oh, a balloon partner partners yeah let's see yes partners yes partners deranje all right uh, so senze kube capital letter so ungabi ama-smallets everywhere something ekanje yeah oh, first okay ipilo okay it's IT advanced grade okay senze so senze so lokhu kumele kube aligned uh, to the left yes bese bese kuba into ekanje ilokhu eh, yethu yokuqala alright alright le iyona <clears throat> lokhu yethu yokuqala alright ungayishintsha uh, okay before uyishintshe kumele senze sure siwenze wonke uh, sikhi-create ne-esb le esb um let's play around maybe sobona ukuthi eh senza kanjani yabo because now siya freestyler yabo mm, esibili le ilogo Alright, eh? has creating pen tools, the ellipse tools, and uh, not ellipse tools, has creating rounded triangle, something uh, kanje. Uh, but kumele siyibuyise lokhu yes bese le siyithi kanje something angiphathi le asiyiduplicate sobe sisebenze ngayo le i-right kanje but ke um asiyithi kanje uh, um, bese sik-highlighter konke alright mayinaza lokhu alright kusale lokhu nakho siyakumayinaza sinento ekanje but la asibese ukhulisa kancane something ekanje yabo it seems like i-right siduplicate le alright uh, asivuleni la kumaleya yethu asiphose ngaphezulu asiyenze ibe white yabo khona izoba easy uvule kancane something kanje bese siyayi-duplicate again to la yabo but la esiyiminimize nje esiyehlise kanje esiyiminimize kaso siyehlise kanje yabo so iyona le <clears throat> bese sithatha le asiyehlise until la kumele mm, ah shit sorry asithi mm, ne view eh mele untick la snap to pixel but not to grill grid eh, susela sibone Rainha eh, eh, snap suponta sususa kumele ifike la before uzume nje okay esuse lokhu okay esuse ama pixel yeah something kanje all right then le siyenza ibe white something kanje bese siyayibuyisa back uh, something ekaso plus le kumele ibe black bese siyayibuyisa okay le asihlehlise sibuyise le kube icime ihora always kumele ibe ngaphezulu nale ayibe ngaphezulu yes something kanje le asiyibuyise something kanje so la we play around yabo yeah, Y mm. something kanje bathi sothi uyifixa le siklik nale siklik nale siklik because kumele iphume sikwazi ukuthi sikhathe kahle yeah nale ayingene yabo <clears throat> but siyehlise siyilethe la nale siyilethe nale siyilethe masiyibuyise kanjene alright asiboneni yonke into i-aligned la mm-hmm. sowafuna ama-mistake amakhulu cool. samele sihlisa kancane yebo sibukile alright no idinga kumele athi ukhuluphala kanje kancane something kanje asikhuluphalise eh, futhi something kanje eh siyinciphise eh, sinciphise kaso sikhuluphalise futhi siyenze imithi kanje ngeke asiduplicate something kanje siyehlise eh? yes ilanga siyayeka sikhuphuleke sorry siduplicate le eh? sinciphise kakhulu sinciphise something kanje maybe i-right but-ke <clears throat> as-substrate konke lokhu oku-white kumele sikususe konke konke siyakususa kusale into ekanje masiyibambe yonke okay? black esuse lokhu white kusala black wonke then siwenza yeah yes let's begin again uh, ah, nangama-area ethu la asithi minus agency then iyona le eh siyakheni siye siyipheni sorry siyipheni igama asithini eh Babylon Babylon or Babylon Babylon ispelingi but eh, bengiqonda ubabylon eh, okay babylon ba uh, let's say how fast yeah cause <clears throat> senza idemo not like uh, its real name so ungathatha ilogo uyisebenzise uyazi la mele uyidalode khona if uyaqala awujwayele ukulandelela le movement la udownloada khona uh, it's double double docs expero camino yabo so yilapho-ke siphosta khona zonke izinto ama-files la ungadownloada khona yabo ah, sinciphise la futhi ilingane kaso so le ilokethu esibili okay written one ah, uh, setting two yabo setting save because uh, ah, save khona ubilogo dependa kuwena ukuthi ukephi ubilogo ilogo design yabo alright just in case if ugesi unyamalala yabo nesibili uh, let's see esithathu senza kanjani eyokugcina siqede ngobili le is the episode uh, it's episode 2 of 22 yabo which means salele another another 2 eh, another 20 more yabo so izinto zethu iphelele right let's duplicate le siyenze kanje la la just siya freestyle akuyona into esaka sayenza before so if ubona ama error ngisho khona it's really akuyona into esaka sayipractice yabo ya into kanjalo ke <clears throat> Yes, and now in Roku. It seems like he made it easier, so results here in Denmark. Yeah. Then la, I see Shairanj. That's okay. uzubhika nje ne yeah siyafreestyle la iyona into esake sayenza just nje we play around b yeah. mm, then debalekile lena sidweba la until la sifunani ishape ithi ifane sí. ayisenzi i-overlap because if isikhathi isikhathi into ezoba exact yeah ithuphuma futhi kane into ethi izoba exact yes into yethu le okay asifikseni la suse lokho singakudingi zizumeni suse lokhu esingakudingi suse lokhu esingakudingi suse lokhu esingakudingi same thing nala suse lokhu esingakudingi suse lokhu esingakudingi zoom again suse lokhu suse lokhu yabo mm, then that's le nale yebhangi yeah, so group lokhu group 1 group 2 yes into asivulene emaleya le siqale ngale siye duplicator le sishintshe to white le ASB sintshe sisintshile to white so pressure u shift bese siyamove to the left to the right i mean phinde siyamove to the to the to the bottom phuma something ekanje yabo then alright or oh, another thing kumele siyenze ile siduplicate i'm not sure izoyenzeka but you always okay antique mm. anti-killer uh, sizamayinaza manje lokhu ukuze kube nca okay sisuse lokho singakudingi ya sibuyiseni mm, ya ndi no no sorry antique antique antique antique uh, let's see again mm. okay asenzeni uh, sengathi like i-chain yabo oh, sokhipha la minus ngalapha yabo but nizobona ku-easy kusimple futhi minus alokhu uh, antika ke sibuyise back le mm, then la siminaza a top yeah uh, which means lo black siyayiduplicator to lapha ephezulu usiyenze kanje into into esoyenza la okay pressa u shift uh uye phezulu uh let's see see ukuthi uzoba kanjani yabo ah, if ihlangana la iyaphuma iyangena yeah but let's undo simove uh, ah, sipressende siprove siyi-delete asiphinde siduplicate le asise phezulu sishintshe to white after siyishintshile kumele eh, uh, eh, sikhuphule press shift yes uh, to the right again yeah i think manje i-right i-perfect asi-highlight-e ku-two then bese siyamuva la yabo alright into eyi-two iyona le u-b2 so asiyihlanise kube into esolid А, сцен. Lì picchiamo il colmo P. esingayipha yona esingayipha yona le logo yethu okay b b b not sure about the spelling eh? but let's play around with it bio chem chemist bio uh. Ah. Kithi bathathe yabo bathathe let's sense we kept the letter together Sanitas uh, sivuyise to uh, izisebenzi zathi okay bathathe foundation so we, we use uh, random names so ayiyona into e really just nje izobanjani if isiyiphelele kube igama business business name then kube neslogan yabo you just play around with, with these things yabo mm, yeah into kanje yabo so ile ilogo yesithathu emalogweni e B eletha B Zoo iyona le asiwabukeni wonke ke ukuthi anjani ke mase okay let's move lokhu mase sewonke eyonkana asaseveni siwabone if eseprintiwe uh, iba kanjani yabo noma sithi nje back yabo 7 yokuqala eh, to let's export to png alright okay asifake u1 la because asizenze as yokuqala le eyesibili si si export again Alright, so it's final true. Um, so le package ihamba nalama logo wo 3 eh ne mockup including i mockup so unga adjuster to any design any color yabo is customized yabo there's no need if you like you think usizo ungasithinta ku-email ethi info at vatinvec.com la uzothola khona if ufuna usizo ukuthi no angikwazi ukushintsha igama cele ningishintshele it's fine sokushintshela for free yabo if una i-backup like if usuyidownloadile yabo ya oh, na sisizin save ya then asivuleni mockup yethu sibone ukuthi izosenzelani ibukeke ngendlela e-right na noma iyabheda na ya i-mockup yethu le okay uh let's untick la sifake ama-log ethu omathathu sivulile ugethi okuqala ne sikhulise kancane yebo okay then sithi enter sikhulise isibili sithi enter sikhulise isithathu sithi enter and then unsecure wonke sibuse eyodwa sithi save 7 sibone ukuthi if siwe like siyiprintile siyibrandile iba kanjani yabo la siphose ngila ya sigaxela sigaxela sigaxela ya so ansikhe wonke sivule yodwa yilogo yethu le esisitshe ke sibili uh, let's save eh, let's wait let's wait let's wait okay let's check out there where is there everyone are there yes sibili which means yes be checking his tattoo with iba izoba kanjani yabo ungayidownloada uyishintshe ngendlela yakho yabo or if uya-enjoya le video or le movement into emele uyenze subscribe share like comment tshena abangani abangani batshena abangani uthaya siphushe le movement yabo or ufuna ukufunda ungafunda or zonke into ikhona ividio ikhona ama-files akhona ungawadownloada kuwebsayithi sethu ethi www expero camino co za ila uzothola khona or another website yethu uzoyithola khona ama-files um, www.expero camino yabo wadownloada lapho or uma afuna for free ungajoyina i-movement to patreon patreon um eh, uzosesa uvatin vec i think yeah is uh, eh, patreon.com forward slash vatinvec onke lama link uzowathola khona la ku-description ku-youtube ifibuka khona ifibuka website also uzowathola amalentuzana ama-download eh, link yabo ya kube mnandi kube mjojo mina sengiyaphuma ngithanda nonke